Ah, Cari amici, ci tengo a fare questo video per dirvi che io e Kiria non stiamo più insieme. Non stiamo più insieme. Non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme, non stiamo più insieme. Io e il mio Golden Button ce ne andiamo alla in Caverna!